Gata, vim de longe só pra te encontrar Nós dois brisadinhos aos olhos do mar Saindo de quebra, fazendo amor Chegou na malícia e já me ganhou Teu suor me provar. Piro quando encosta, tocou pelo labirinto Caminho sem volta, mistura base e vodka Sei que ela gosta, rebola pra mim Com teu corpo de mola Deixa o passado que foi, já passou Essa lição a vida me ensinou A vibe mudou depois que cê chegou Fazer Baby, this is Sabi Brain Me a piece of fire rain eh? Push it to the fire, encosta, sinto calor Baby, cê sabe, é nossa vibe E sempre volta porque sabe o sabor Baby, você sabe bem Minha brisa vai além Hoje tudo vai